منح مئات الملايين صائدي الكنوز يبحثون عن الميراث في القطاع المصرفي السويسري كابوتو وشركاه تظهر كيفية كشف حسابات الأموال السوداء السرية المنسية من قضايا الميراث الدولية هل لديك حالة وفاة في العائلة؟ هل وجدت دليلا في التركة على حساب مصرفي سويسري؟ هل اكتشفت مفتاح خزانة للأمانات البنكية؟ هل وجدت دفترا قديما أو مذكرة مع ملاحظات تدل على صفقات؟ هل وجدت تذاكر طيران قديمة لسويسرا أو بطاقات عمل لمصرفيين أو محامين أو أوصياء؟ ربما تكون جالسا على الملايين دون أن تدري أنا أبين لك كيف تجد ثروتك المستقبلية التي لا تزال مجهولة في خبرتي التي تزيد عن أكثر من 30 عاما كمحام متخصص رأيت عدة مرات كيف أصبح عملاء مليونيرات متعددون بين عشية وضحاها أنا أبين لكم الآن كيف Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. نهاركم سعيد هنا إنزو كابوتو يتحدث مع SwissBankingLawyers.com من برادا بلاتس في زيورخ ما الذي يجعل الآلاف من الحسابات بملايين الثروات بائرة بكل بساطة؟ في كثير من الحالات هي أموال سرية غير مشروعة غير خاضعة للضريبة ونقلت هذه الأموال غير المشروعة بطرق التفافية خارج سجل الأعمال الرسمية في سويسرا حسابات الأموال السوداء يرافقها اتفاق على تسلم البريد في جميع الحالات تقريبا وهذا يعني أن البنك لا يرسل أي مراسلات إلى مقر إقامة صاحب الحساب ويجيء هذا الاتفاق الخاص لعرقلة عمل متفشي الضرائب هذه الاتفاقية معروفة أيضا باسم بوستر ستانت أو هولد ميل لتحقيق أقصى قدرة من السرية تستخدم هياكل خارجية متشابكة لذلك فإن الحساب لا يكون تحت اسم أحد أفراد أسرته ولكن تحت اسم شركة خارجية مغمورة كما يتم الاحتفاظ دائما بالخزانات في البنوك مع الحسابات معا تحت اسم شركات خارجية إذا لم يستطع المصرف التواصل مع العميل لمدة عشر سنوات تصبح حالة هذا الحساب حساب يتيم ويستمر هذا الوضع لمدة خمسين عاما ويتم الإبلاغ عن الحساب لدى ديوان المظالم ولكن تستمر إدارة الحساب من قبل البنك فيما فيه مصلحة العميل بعد مرور 60 عاما يتم نشر الحساب على شبكة الإنترنت كيف نتحرى عن وجود حسابك وأي خطوات نتخذها في الطريق إذا وجدت اسم البنك فعليك الاتصال بالبنك ومع ذلك فإن البنك لن يعطيك أي معلومات إذا لم تتمكن من تعريف نفسك كخلف شرعي تستند الشرعية على وثائق الإرث والتي تتوقف على محل إقامة المتوفى كان لدي عميل طلب من البنك المحتمل كتابة عما إذا كان يوجد حساب باسم جده لسوء الحظ استجاب البنك سلبا بسبب الطلب السيء الصيغة من العميل بعد 12 عاما اكتشفت عن طريق حالة أخرى أنه لديه حساب كان رصيد الحساب 3.4 مليون فرنك سويسري وخزانة فيها ما يقارب أربعة كيلوغرامات من الذهب في قضية أخرى اكتشفنا حسابا مغلقا قديما بدون رصيد بعد إعادة التحليل لنشاط الحساب القديم وجدنا دليلا على حسابات إضافية في المجموع قمنا بتحليل 400 نشاط للحساب وقمنا بإنشاء قائمة بالحسابات المجهولة بعد مزيد من البحث المكثف اكتشفنا ثلاث حسابات في ثلاث بنوك مختلفة وكان في الحساب الأول فقط خزانة بمجموعة من العملات الفضية المهمة تم ربط الحساب الثاني بممتلكات عقارية والتي كانت لا تزال تدار من قبل الأوصياء القدماء وكان رصيد الحساب الثالث يزن 360 ألف فرانك قد تحتوي الوثائق المجموعة على معلومات قيمة لا يمكن أن يتعرف عليها شخص عادي على الفور أصغر التفاصيل يمكن أن تكون حاسمة للوصول إلى الهدف وهذا هو السبب في أنه من المهم جدا أن يتم تحليل جميع الوثائق من قبل محام متخصص ويمكن أن يكون النجاح سريعا جدا إذا كانت جميع الوثائق المهمة متاحة كلما كانت الحالة أقدم كلما كانت معظم الوثائق غير مكتملة وكلما كانت التكلفة مرتفعة غالبا ما توجد في الوثائق أسماء بنوك لم تعد موجودة العديد من البنوك تم بيعها تصفيتها أو دمجها واستنادا إلى تجربتي الطويلة فإن أسماء البنوك وتواريخها معروفة جيدا بالنسبة لي العديد من العملاء يسألني كم من الوقت تحتاج مثل هذه التحقيقات كلما كانت الوثائق المقدمة أكثر تفصيلا وشمولا كلما كان التنبؤ حول الوقت المطلوب أسرع أثناء عمل الاستطلاع فعادة ما يتم توضيح التعقيدات الإجمالية بفضل ما لدينا من سنوات الخبرة مع التراكيب الخارجية لدينا القدرة في كشف التراكيب المعقدة شبكتنا الدولية الممتازة من الاتصالات تتيح لنا البحث المستفيض في أي وقت من الأوقات بنجاح القوانين الصارمة في سويسرا تضمن أن الحساب المصرفي لا يمكن أن يختفي تماما بسهولة حتى الحساب المصرفي للذين أمكن إيجادهم في تسورخر كانتون البنك الحساب المصرفي للينين أمكن إيجادهم في تسورخر كانتون البنك time required. It is only during the course of investigative work that the full complexity of the case is brought to the surface. افتتح لينين حسابه قبل بداية الحرب العالمية الأولى في زيورخ وقد نجا هذا الحساب المصرفي السويسري بفضل القوانين المصرفية الصارمة من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية إذا كنت تظن إذا كنت تظن أن قريبك يمتلك ثروة في سويسرا فنحن الشريك المناسب لمعرفة ذلك لا تنتظر لسنوات حتى تحصل الحكومة السويسرية على الأصول الخاصة بك في المستقبل امسك هاتفك الآن واتصل على هاتفي 0041 44 212 4404 سوف نجد معا أفضل استراتيجية تناسبك كن غنيا وابقى غنيا أتمنى لك يوما جميلا Don't wait for years until the Swiss government finally collects your future assets. Just pick up your phone now and dial 0041442124404. Together, we will devise the best strategy for you. May you be rich and stay rich. Have a wonderful day.